ليش مش لابس طاقية ايش يا غالي وين ايامك يا زلمتي تاجر يا غالي حبيب قلبي والله ايش مالك على الثعلب تضربه على الرايح والجاي اضربه بسبب ابعت ويجيب لك باكيت دخان ان جابه احمر اضربه كمان قل له بدي اياه ابيض وان جابه ابيض قول لي ودي احمر واطرشه كان اوكي امسك روح جيب لي باكيت دخان ولا ابيض ولا احمر ولك ليش مش لابس طاقيه